新不動産情報イエスどうもベトナムシマス芸人 WC しんすけですやってきましたよしんすけが不動産を紹介するコーナーがベトナムホーチミンでですね今たくさんのコンドミニアムができておりますそして今回紹介していただくのはエルアセットの杉本さんですどうぞこんにちはありますありがとうございますよろしくお願いします今日もじゃあ僕が借りたら、はい 僕が今日も借りる前提です借りる前提です僕が家賃を当てたらタダで借りれるということで OK ですかそうですねいらっしゃい今回こそはコメントで来てますからね、はい、本当はさっさと当ててくださいって、はい、来てますよ、はい、今回紹介していただくのはどこでしょうかえー、3区の日本の領事館の隣にあります、はい、セレニティスカイビア セレニティスカイヴィラ、はい、セレニティとはですね静けさという意味ですあそうですかこのやっぱりこの3区にありながら土中心地にありながら静かな感じを味わえるまさに素敵な場所ということでいです、よろしいですか、はい、でこの周辺ってどんなものがある感じですかねまず物件の敷地内にはですね、はい、京熱海さんが入っております書いてあるし ありますねそして他他に何かありますかこの周辺って、はいはい、あとは、はいえっと、すき家さんだったりとか、えー、牛角さんがなるほど歩いて行ける距離内に、そういった飲食店もあると、でレタントンからもタクシーで5分ぐらいですよねもうえー、っとですねタクシーだと10分から15分ぐらい ありますねあるんだ、はい、今僕乗ってた感じだと5分ぐらいの感じでしたけどいやそれはないよ <laughs> それはないないない10分以上は乗ってたすごい早く感じた、はい、感じたような気持ちです、はい、本当だからもう途中心地ですよねそうですねでさらにこの場所、はい、何が僕一番いいって、はい、館の隣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 ここですかはいえもう部屋じゃないですかそうです <laughs> そのワンフロアに一部屋しかないんですかはいえっとエレベーターから直通ではい、はい、えー、出たら入るそうですね何それエレベーターがいくつかありまして、はいまあ、フロア内にいくつかお部屋はあるんですけどはい、エレベーターからは各お部屋直通でマジですごいっすねそれ、はい、僕初めて見ましたこのスタイル <laughs> これ世界で一つだけですよねこれ、えー、そうですねベトナムでは一つかもしれないですすげえすげえでだからもうここに 玄関に玄関かだから玄関の外の感覚ですけどね僕の感覚は、はい、靴箱がもう、はいまあ、ほぼもう占有部分ですねここははあすげえ広さはどれぐらいですか、えー、約70平米ですね広いワン、えーと、ワンベッドルームの形ですもんね、はい、そうですねはああれ何階でしたっけ 4階です、ね、4階はい個数的にはどれぐらいあるんですかえー、50個ほどお部屋が入ってますねあ今まで見たこうタワーマンション系とはちょっと違いますねそうですねちょっとコンパクトな建物にはなってるんですけどただ一部屋一部屋のグレードっていうのは非常に高いなるほど少数制派の少数制ですねやるパターンですね、はい、一個一個のクオリティ上げて個数少なくして、価値上げるみたいな、そうですね うまい商売しますねそうですねここはリビングですよね、はい、リビングわあもうこの家具一つ一つがマジで高そうですね <laughs> レザーでこの僕が好きなあのウッド調ね、はい、いつも言ってるこの木のスタイルでここに本なんか並べて、はいはい、本読みながら <laughs> ご飯食べて、はい、最高じゃないですかこの電球見てくださはい エジソンかこの部屋ぐらいですよもうこの電球使ういやそんなことないぐらいじゃないですかもうそうですねもうおしゃれさをやっぱ突き詰めてすごいことになってますよはい綺麗だもん光がで上にはねガンツの出てくるやつですね <laughs> そういうモチーフにしたはいはあ杉野さんちょっと残念なお知らせがありますはい ソファーがない <laughs> そうですねこれは測れないっすよ広さじゃあこのソファーで測ってきますか測ってきましょうかじゃあ座ってあ広い2人でもそう2人でも座るいや2人では座らない方がいいですそれは2人でも座りますねほらほらこれ、はい、なんていうの すごいぴったりでしょそうですねぴったし、はい、きれいに入ってると思うんですよね <laughs> 足あの組んでみようか、うん、きれいにいやちょっとよく分からん <laughs> 組み替え替えもだから気にならずできる、はい、組み替えまょいや当たってる <laughs> 来ましたキッチンに来たらこれ見てください、はい、ワインセラー、はいまだかつてありましたおそらく初めて

慣れた手つけどうですかカメラに向かって一言渋いっすいやいやうまいんですかそれはうまいという表現でいいですか、はい、杉本さんそんなうまいかなんかはっきり言ってくださいそれは美味しい美味しいはいいやワイン飲む時はこういろんななんか叙情的な表現しないといけないんですよなんか大一と感じないと大一と感じてください小学生っぽい表現ではダメだというそうです ちょっともう一回じゃあ減らしてくださいシャクシャクシャクシャクシャク次もさ何食べますかレッドワインレッドワインですか僕あえてこれやったのにレッドワインですかええー、わかりましたどうぞあま飲んでないですあでもか匂いでね匂い 大地に恵みを生かされたブドウの味がしますね <laughs> 一本いやいや取れん取れん広いですよもう安定の広さあベッドルームの方だったらねこの広さあれば十分ねでえこれオーブンオーブンですかあえこっちはオーブンかな えっ、ー、とこちらがですねこっちがレンジですねこっちが電子レンジこっち電子レンジでこっちがオーブントースターだグリルもできると、はい、こんな2個ついたの僕初めてですわ <laughs> レンジはね言ったらこの埋め込み型じゃなくてただ置いて置いてある 全然周り見えてないレ <laughs> ンジは置いてあるスタイルは見ましたけど、はい、埋め込み埋め込みは初めて見ました、はい、初ですねベトナムいや世界初ですね世界初ですねいやいや世界初あるある世界は広いよすごいなわちょっと杉本さん、はい、でも僕ダメなとこ発見しました、はい、冷蔵庫ないじゃない こんな N ア z ットさん冷蔵庫準備してないのちょっとこのクオリティに冷蔵庫ないってかっちんですよ僕そうですねちょっとご用意が不足しておりまし <laughs> 絶対 N アセットお願いせんもそうするとじゃあこの収納を代わりにお見しますねこちらですええー、 <laughs> これ冷蔵庫、はい、何これえ収納じゃないですかこれ 騙しスタイル <laughs> 騙すスタイル、はい多分騙されたのは世界初世界初でしょ絶対騙されてる <laughs> 初めてよ絶対騙されてるこれすごいなこっちははいなんですか洗濯機があ洗濯機置き場で乾燥機付きの洗濯機ですね乾燥機付き、はい、じゃあもう別に外干せなくていいですもんねそうですねさあ次お来た これ、はい、タッチパネルで全部この部屋を動かせるってやつですよねそうですねおあ本当だすげえすげえさあそして次はトイレですねあ広い広いトイレすごいきたよくそバスタブ、はい、来ましたね 日本人には嬉しいですねこれはままずこのね作りもやっぱ出た、はい、大理石はい大理石ですね大理石大理石ぽいぽいですねぽいだけです大理石でしょこれは大理石ではないと思うんですがまあもうもうほぼ大理石 <laughs> ほぼ大理石嘘ついてるわ <laughs> すみません、はい、僕らが測るとき来ました、はい、ここはできるここはできますねほら めちゃめちゃ広いこれほら広くないちょっとじゃあ僕寝そべってみます、はい、さん実際にちょっとはい、はい、2人でお風呂に入ってるみたいな感覚で、はい、ベッドに入あのお風呂に入りましょうちょっとはいお願いします入ってきてください2人でだからお風呂に入るスタイルカットルってことはいほら 何ほ十分でしょこほらほら広さ十分から全然伝わってこないこれはね、まあ、これはいいでしょこれ足十分伸ばせますよ、はい、なんだったらこれ伸ばしすぎ無理して伸ばしてるもこれ今これぐらいないでしょだって普通は、うんうん、ねこれぐらいだともう余裕これはすごい いいわめっちゃ住みたいベッドルーム行きましょうじゃあさあこちらもうめちゃくちゃ新築の匂いそうですねあちなみにこれ何年にこうできたんですかこのえっ、ー、と2019年ですねあじゃあもう今年さっきとはこのウッド調とはちょっと変わったなんか色合いになりましたね、はい、ここれが収納ですかねうわこれ奥行きもあって さらにここ見てアクセサリー置き場こういうねちょっとやっぱり普通とは違うものを見せてくれますね、はい、あこっちはこの縦になるみたいですねプールやってきましたね、はい、やっぱこのセレニティ感僕感じてます今、はい、すごいこう高級感漂う、プール、はい、眺めも最高じゃないですかそうですね 向こうは四駆側ですかそうですね眺められてこれはいい気持ちでプール味わえるはい他に何かあります共用施設はいえっとジムとですね、はい、ジムの中にサウナがございますのでサウナもあるんですか、はい、普通にだってね外でそのマッサージとかサウナ行くんだったらお金かかるのにここだったらもう入るだけで行けるっていう、はい、お得やないかい <laughs> 家賃を上げたらただで借りれるのコーナー てる準備はマジでできます、はい、プールあってジムあってサウナあってで部屋の広さが70平米ぐらいそうですね70平米でまあワンベッドルームタイプで高級家具でベランダ付きで乾燥機がある部屋がついててで浴槽までついてるでさらに中心地にめちゃくちゃ近い3区、はい、 これは高いやろこれは高いでしょいきますじゃあせーの2500ドル2500ドル2100ドルはいちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って今ドキドキしてるドキドキしてる僕もドキドキしてますあじゃあちょっと変える変えていいですか <laughs> 変えていいですかダメですえ変えダメダメです一回だけ一回だけ一回だけ <laughs> わかりました一回だけ変えていいですか 2400 2る2100だ、はい、はい、正解は1800ドルですええー、マジでそっかじゃあまあそうですね皆さん1800ドルでこういった物件を借りたいという方はぜひナセ節さんに問い合わせてみてください、はい、あのこの動画を見てるっていう方に特別になんか何かありませんか有吉さんから えー、こちらの動画を見て問い合わせをくださったお客様には仲介手数料無料でおいした仲介手数料無料、はい、そして物おじさんも無料きたこれもうお約束ですよ、はい、絶対お約束、はい、だからあのホーチミンの産情報見ました、はい、って言ってメールとか電話とかしていただいたらそれでお貸しするという、はい、いろいろな物件も NSS さんのホームページにいろいろ書いてあります てそしてお問い合わせしてみてください、はい、そしてこの動画がいいなと思った方はいいねとシェアチャンネル登録もよろしくお願いします以上ホーチミン最新不動産情報でしたさようなら